प्रेम से बोलिए मैहर वाली मैया की म्यूजिक बाय मंटू छोरो तनी में जुआ लगौल मलिनिया रे झुरु झुरु झरता निमिया रे झुलुआ लगौल मलिनिया रे खूबे बहता शीतली बेअरिया सब पूजता मैया के पैया तब वाले लागतारी मैया सब पूजता मैया के पैया तब वाले लागतारी मैया सुभता बोरी ललकी चुनरिया तीरवा धनुहिया शोभे शोभता हाथे मुनहरिया शोभता बड़ी मैया के ललकी चुनहरिया तीरवा धनुहिया शोभे शोभता हाथे मुनहरिया माई करतारी सबके भलैया पूजता मैया के पैया तब वाले लागतारी मैया तब पूजता मैया के पैया तब वाले लागतारी करतारे तारे सेवा खुबे माई के मिठू मुरारी हो रवि रंजन फोरजी किशोर बनल बारे पुजारी हो करतारे सेवा खूबे माई के मिठू मुरारी हो रवि रंजन सानो लुदन बनल बारे पुजारी हो रामू बहा गईले अचारा के छैया सब पूजता महिया के पैया तब वाले लागो तारी मैया सब पूजता महिया के पैया तब वाले लागो तारी मैया सासु माई

Sa sumai

सासो सासू माई से न डराएंगे बाकी थावे नगरिया जाएंगे असो सासू माई से न डराएंगे बाकी थावे नगरिया जाएंगे दे जग सहारा आज हो सतम के रात हो मान जा सुन आए हाय खुश के दिन नया लगते नवा रहत चली न पूजा कर साथ हो मैं के जगारा लगावे जग सहारा आज हो सतम के रात हो राई तोरा चल गीत लिखले हो बारी गीतिया गावतारी नगरिया जाएंगे असो सासू माई से न डराएंगे बाकी आवे नगरिया जाएंगे सुनो सबरिया न के